El que veurem d'aquí 48 hores, encara no, doncs serà tot l'esforç que està fent la ciutat de Barcelona per rebre a ses majestats els, rec, els Reis Mags d'Orient. Sabeu que en aquesta ciutat eh, els tractem molt bé i per això venen cada any puntualment a aquesta cita. I en aquesta cita puntual que els Reis Mags d'Orient tenen amb la ciutat, nosaltres hem volgut contribuir i respondre amb un desplegament eh, impressionant de recursos, de persones, de creativitat, d'art, d'imaginació, d'il·lusió. Volem ressaltar també aquesta, aquest origen multicultural de la cavalcada. Ses majestats venen d'Orient, expressen realitats i cultures que són diferents, però justament per això també la ciutat de Barcelona els acull i els rep amb els braços oberts. De fet, sabem que un dels missatges que enviaran ses majestats serà la capacitat d'acollida que ha de tenir la ciutat de Barcelona per realitats culturals diferents